Jak sprawić, by ludzie robili to, czego ja chcę? Ostatnio wpadła mi w ręce książka Michaela Gerbera. I posłuchajcie, jak autor odpowiedział na powyższe pytanie. Nie masz szansy zmusić ludzi do zrobienia czegokolwiek. Jeśli chcesz, by coś zrobili, to masz stworzyć środowisko pracy, w którym zrobienie jest dla Twoich ludzi ważniejsze niż niezrobienie. Do tego autor dorzucił opowieść o szefie, który tworząc takie środowisko ogłosił pracownikom trzy zasady. Powiedział, po pierwsze, klient nie zawsze ma rację, ale bez względu na to, czy ją ma, czy nie, to nasza robota polega na tym, by czuł, że ją ma. Po drugie, każdy z nas ma dążyć do bycia najlepszym w tym, za co jest odpowiedzialny. A gdy jeszcze nie jest najlepszy, to ma tak działać, jakby już był najlepszy. A jeśli ktoś tego nie chce, to powinien odejść. No i po trzecie, Konflikt między tym, co potrafimy zrobić, a tym, czego jeszcze nie potrafimy, wyzwala wzrost i nadaje sens w biznesie. Gerber pięknie mnie wyręczył w udzieleniu odpowiedzi na pytanie, jakim kijem i marchewką manipulować firmie. No bo kij i marchewka jest dla osłów, a dla ludzi jest sens tego, co robią. Jak inspirować pracowników? Najlepiej dopasować odpowiednią opowieść do danej sytuacji, y, stworzyć pewną metaforę, która odpowiada y, sytuacji w naszej firmie i znajduje rozwiązanie na dany problem.